de commencer ce dernier vlog de l'année, je voulais vous faire une petite annonce concernant mes réseaux sociaux. Donc ça va pas être une grande annonce parce que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo bilan et objectif de l'année prochaine. Mais euh, ce sont des choses dont j'aimerais vous mettre au courant parce qu'il y a eu quelques petits changements. Donc la première chose, c'est euh, par rapport à Instagram. Donc maintenant, j'ai désormais deux comptes. Le compte Loi Song s'est transformé en Loi.studio et c'est un compte qui va regrouper tous mes projets professionnels et artistiques. Donc euh, tout ce qui est illustration, projets en cours et à venir, c'est sur Loi Studio. Et ensuite, j'ai un deuxième compte qui sera le nouveau Loi Song, mais pour l'instant, il s'appelle loi.mssn. Et euh, ce compte sera plutôt axé lifestyle et vie en Corée. Donc du coup, si ces deux domaines de ma vie vous intéressent, n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire. Les liens sont dans la bio. Et deuxième chose, à partir de janvier 2022, je vais passer mes vlogs en anglais, c'est-à-dire que je vais parler en anglais afin de toucher une plus grande audience, parce que je sais que beaucoup de mes amis internationaux ne regardent pas de mes vlogs parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas forcément envie de lire les sous-titres. Donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais, je vais quand même mettre des sous-titres en français. Euh, mais voilà, du coup à partir de janvier 2022, ça passera en anglais. Et de temps en temps, je vais aussi faire des vlogs en coréen parce que j'aimerais pratiquer euh, bah, la langue que je suis en train d'apprendre. Donc voilà, place au vlog Hello Comme par hasard, il y a les voitures qui passent à ce moment-là. Aujourd'hui, on est samedi 9 octobre et on se rend à la Busan Illustration Fair à Bexco. On a le soleil dans les yeux. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Bon, ça va être galère de tout filmer, mais je vais vous montrer un petit peu euh, le... Je vais vous montrer un petit peu le hall, euh, comment ça se présente, et le stand de notre pote. Il y a plus de gens, mais c'est pas ouf. Ou alors il y a full, mais ils évitent notre stand. bon bah deux heures d'attente au moins. on a tout ça à attendre, toute la file jusqu'à derrière. Et ensuite ils nous font descendre pour rentrer à l'exhibition en bas. j'espère qu'on va pas... Tu me fatigues J'espère qu'on va pas trop entendre le bruit des gants parce qu'on est obligé d'avoir ça. Du coup, quand je tiens mon téléphone, le bruit est juste à côté du micro. Bref, là on se fait une mini pause. On se fait une mini pause. Alors je suis désolée pour le cadrage, mais je suis fatiguée. Ah, merci. Donc du coup, je disais, on se fait une mini pause parce que c'est très fatigant de piétiner alors qu'il y a beaucoup de monde, il fait chaud, il y a pas mal de stands à voir et on a acheté bien les trucs. On fera un haul tout à l'heure quand on rentrera à la maison et qu'on aura mangé parce qu'on n'a même pas mangé ce midi, on est des folles nous. <laughs> il y pas un moustique énorme Bref, du coup, là, on va terminer un petit tour euh, à la Poussane Fer. Ensuite, bah, voilà, quand on rentre, on vous montre tout ça. Et euh, je sais pas quoi dire d'autre. Et euh, voilà. Let's go Ah, c'est là <laughs> pas, vas-y. Ça y est, on n'a plus de sous. Je te jure, quand, je tenais tes sacs tout à l'heure et que tu prenais la photo, il y a les, un gars et une fille du stand euh, de, derrière, ils, ont regardé tout ce que je tenais parce que du coup je tenais aussi tes affaires et ils ont fait oh, <laughs> Il y a des gens riches Je l'ai acheté combien de trucs <laughs> fatiguée. <laughs> Moi aussi. Cette journée était très longue. Bon, du coup, on revient comme prévu à la maison, après avoir fait des courses, après avoir mangé, pour vous faire un haul de ce qu'on a acheté euh, à l'illustre... Euh, enfin, bref. Au salon de l'illustration de Poussin <laughs> J'ai du mal à parler français, c'est tellement pénible. On avait une amie qui exposait du coup au stand euh, moi, je devais aussi le faire, mais je vous avoue que j'avais pas trop les moyens de payer le stand. Donc du coup, ce sera certainement, certainement l'année prochaine. Et du coup, on a acheté des petites choses au stand de notre amie et de son amie à elle. Ouais, j'avoue, ça va être un peu long. Ça va être long, hein. C'est la linogravure. Donc ce qu'on avait fait dans notre précédent vlog. On <laughs> lui a acheté ça. On y a toutes les deux acheté des stickers chiens qui pètent un poster canard. Convenience store avec, des monstres coréens. Là, les monstres coréens dedans. Oh, oh, oh. Et elle a aussi du coup les la poche de stickers qui va avec. Et du coup, chez sa pote, oui, ce qu'on a acheté, j'ai acheté une grande affiche. Oui, vous allez voir que mon style est très défini. Hein. Un peu trash, un peu gore, un peu... Du... Ah, c'est faux. Hein un peu dark, comme son âme de Winnie l'ourson. Yun Do Je l'écrirai. Kim a acheté ça Et il y a des écritures derrière. C'est des histoires ou des poèmes Des vu, on était. Il ah, le oh, Le, meilleur pour la fin. Nous, dit que c'est vraiment. Ah. ton truc, le truc préféré que t'as acheté Ah oh, oh, oh non j'en ai pas. <laughs> Non, tu peux pas m'oublier aussi. dors avec cette nuit. Après concrètement je pense que moi aussi mon coup... Ah je sais pas. Bon il y a celui-là déjà. tu peux pas choisir qu'un seul. Et ensuite c'est la galère De ouf. Ce genre de dessin, tu peux les regarder pendant je sais pas combien de temps pour avoir tous les, les détails. C'est trop drôle, tu, découvres encore euh, des trucs. <laughs> Moi, c'est surtout l'air du, de du gars qui est en part-time job. Non, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi c'est quoi tout ce <laughs> bazar là il falloir que je range. <laughs> non, la tête du gars qui veut rentrer dans le furniture. Mais qu'est-ce qui se passe ça, c'est moi en ce moment. Same. Ah Sur ce... Bon les amis, je crois que je vais finir cette journée ici. Et on se retrouve demain pour l'anniversaire de cette demoiselle ici présente. Hey. <laughs> c'est moi. C'est moi. Respecte le script un peu, enfin C'est moi. <laughs> non mais j'étais en train de regarder, mais regarde le tas que j'ai acheté. Quoi. Ça, c'est le tas de Kim. Et ça, c'est mon petit tas. Oh, mais est-ce que je vais avoir assez de place dans ma chambre pour tout coller Bah non, mais regarde, il y a un grand mur là. Grand mur, vide. Frigo encore un peu vide. Ce mur, vide. Cette tête, vide. <laughs> bon, bonne nuit. À demain. 무능지야? But last year, last year I had 25. No, 37. But last year. No, no, no, no. You know. Happy like, birthday. Uh, uh, Harry Potter. Harry Potter. what did I say? but Harry last Potter. Year, last year oh, I had 20, 30, 30, 37. Yeah. 뭐야? 눈을 감자. What is it? What is it? It's... I love oh my god, the rainbows! Yeah, right? so good! Yeah, right? you got it. Yeah. Did she get it? she d i d o t want it. What is it? You know the... 선풍기? 선풍기. 아, 선풍기 커버. 그냥 근데 푸. 아, 푸네. 아. t h n k y Elle a remporté. Oh. C'est mignon. Je l'ai vu, I wanted to do 26 presents, but it's too much, so I just stopped. 푸다, 푸다. 푸다. 푸. 푸. 아, c'est le dernier Mais non, il y en a un autre encore. 인형 개티 봤다. 역시 민유, 민유 좋다, 민유. 울지 마. 울지 마. Yeah. What is it? 퍼즐. Because like this one, we spend like days Hours. and days. Yeah. Oh shit! We spent days Oh, I and didn't even days. realize. Oh crap! That's me. That's Nina. That's Louis. <laughs> That's you. And then That's you. <laughs> <laughs> ah, thank you. Ah, thank you. Ah, thank you. <laughs> okay.